आज आप यहाँ दल और विचारधारा की भिन्न भिन्नता को छोड़कर मेरी माँ को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए मैं बहुत आभारी हूँ जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी मेरी माँ संयमित थी अनुशासित थी मर्यादित थी सरकारी पक्ष हो या विपक्ष संसद की तेज तर्रार तकरार के बाद सेंट्रल हॉल के बटर टोस्ट कॉफ़ी और गपशप पे वो अपने राजनीतिक विरोधियों को मोह कर मित्रों में तब्दील करने वाली मेरी माँ थी व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सरल थी और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत थी मेरे लिए तो वो प्रेम समझदारी और सीख का भंडार थी दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त she was my best friend उनकी बयालीस वर्ष की राजनीतिक तपस्या में आप सभी का कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में योगदान था उसके लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री जी आपने व्यक्तिगत तौर पर मेरी मां को इतना आदर और सम्मान दिया मेरे परिवार की संकट की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे मैं आपकी ऋणी हूं भारतीय जनता पार्टी की शीतल छाया में मेरी मां ने अपनी राजनीतिक सफर की पूर्ति करी उनको पहचान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की मैं तहे दल से शुक्रगुजार हूं मंच पे बोलने वाले सभी वक्ताओं ने आज मेरी झोली इतनी अच्छी स्मृतियों से भर दी है कि आने वाला कठिन रास्ता मैं और मेरा परिवार आपकी दी हुई इन्हीं स्मृतियों के सहारे काटने का प्रयास करेगा कहते हैं कि दुख बांटने